हरिदम रोए लाखिया हर दम रोए लाखिया हर दम रोए लाखिया तो कहीं घुट घुटी पथर दिल बना गिरा मजी पथर दिल बना दिरा मजी कमजोर ना रही ना टूटी पत्थर दिल बना दी रहा मुझे को मजूर ना रही ना तू